सब्सक्राइब करिए डेटल मत्रा चैनल को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सूरज सिंह आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने डेटल मत्रा चैनल में तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप सी के द्वारा पचास से साठ हज़ार रुपये कैसे कमा सकते हैं और फ्री में फिंगर डिवाइस कैसे प्राप्त कर सकते हैं तो आपको इस तो आपको इसके लिए सी की एक सर्विस चालू करनी पड़ेगी जिसका नाम है पी दिशा तो दोस्तों आप इस सर्विस को कैसे चालू करें इसके लिए आपको ये वीडियो शुरू से लास्ट तक देखनी होगी तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आपको सबसे पहले अपना सी पोर्टल लॉगिन करना पड़ेगा तो दोस्तों सी पोर्टल लॉगिन करने के बाद आप देखिए आप अपनी सर्विस में जाएंगे सर्विस में जाने के बाद दोस्तों देखिए आप सर्च में सर्च करेंगे यहाँ पे जी दिशा दोस्तों पी एम जी ये दोस्तों ये आगे यहाँ पे क्लिक ईयर पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों क्लिक ईयर पे क्लिक करने के बाद आपका ये फॉर्म खुल जाएगा तो दोस्तों आप ये फॉर्म भर लेंगे चलो आप बता दें कैसे ये फॉर्म भरते हैं दोस्तों आप यहाँ पे आपका जो सेंटर है वीएल की जो आपकी लोकेशन है वो आप बताएंगे आप जो भी डिस्ट्रिक्ट हो डिस्ट्रिक्ट जो आपकी तहसील हो वो तहसील चूज कर लेंगे जो आपकी ग्राम पंचायत लगा तो वो ग्राम पंचायत कर लेंगे जिस गांव में आपका सी सेंटर हो वो यहाँ पे डाल लेंगे रूरल अर्बन जो भी आपका हो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों यहाँ पे अपनी खुद की इंफॉर्मेशन डालनी है नेम मोबाइल नंबर दोस्तों पावर के बैकअप आपके यहाँ है कि नहीं है जनरेटर अपना एड्रेस कितने कंप्यूटर हैं आपके पास दोस्तों नेट कनेक्शन है या नहीं है नेट कनेक्शन है तो कौन सा है टू जी है थ्री जी है डबल है बी एस एल है कौन सा आपका जो भी कनेक्शन है वो डाल देंगे यहाँ पे जो आपके सेंटर पर ट्रेनिंग रहेगा दोस्तों उसका यहाँ पे आप जो पढ़ाएगा सेंटर पर उसका यहाँ पे नाम यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे उसकी मेल आई जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे डाल देंगे तो दोस्तों आपके सेंटर पर टेस्ट कौन दिलवाएगा जो भी आपके सेंटर पर टेस्ट दिलवाएगा दोस्तों उसका नाम मोबाइल नंबर मेल आई उसका यू नंबर तो दोस्तों ये डालने के बाद देखिए यहाँ पे मांग रहा है अपलोड एफिडेट यहाँ पे आपको एफिडेट अपलोड करना पड़ेगा जो कि आप ऊपर थोड़ा ऊपर जाएंगे और ये डाउनलोड एफिडेट फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे तो दोस्तों इसे डाउनलोड करने के बाद आप इसे प्रिंट करेंगे भर लेंगे इस फॉर्म को पूरा आप जो भी है उसको भरने के बाद दोस्तों आपको ये सौ रुपये वाले स्टाम्प पर प्रिंट करना है और सौ रुपये वाले स्टाम्प पर प्रिंट करने के बाद आप उसको आपकी जो भी तहसील है वहाँ जाएंगे और वहाँ से इसमें नोटरी करवा लेंगे तो दोस्तों इसको पूरा फिलियर नोटरी करवाने के बाद आप इसे स्कैन करेंगे और यहाँ पे चूज फाइल अपलोड एफिडेविट यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे आई एग्री यहाँ से ऐड कर देंगे तो दोस्तों आपके इस पी एम जी जो भी आईडी पासवर्ड होंगे 20 से 25 मिनट के अंदर आपकी डिजीमेल आईडी पे पहुंच जाएंगे दोस्तों ऐसे आपकी डिजिटल पीएमजी जैसा चालू हो जाएगी तो दोस्तों आपको इस तो दोस्तों आपको इस पीएमजी दिशा से रिलेटेड कोई भी समस्या आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं तो दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें धन्यवाद दोस्तों